co ręce kłaść. Wchodzisz do biura, widzisz masę spraw. Każda jest najważniejsza, każda domaga się Twojej uwagi. Czasu jest za mało, wszystkich nie załatwisz. Przypominasz lekarza, który przybył na miejsce katastrofy, gdzie jest kilkadziesiąt ofiar, a on jest sam. Jak działa medyk? Grupuje poszkodowanych na kategorie. Pierwsza to ci, którym już nie pomoże. Cokolwiek by nie robił, niestety umrą. Nie zajmuje się nimi. Druga grupa to ci, którzy proszą o pomoc, ale oni będą w porządku, oni sobie dadzą radę nawet bez pomocy, też ich zostawia. Zajmuje się trzecią, najważniejszą grupą. To są ci poszkodowani, którzy tylko przy natychmiastowej pomocy dojdą do siebie i przeżyją. Twoja sytuacja jest bardzo podobna. Sprawy, które na ciebie czekają, które są bardzo ważne, są w podobnych grupach. Są sprawy, które są przegrane. Co byś nie robił, to one i tak już upadną, polegną. Daj im spokój, nie zajmuj się nimi. Druga grupa spraw. Sprawy, którymi mógłbyś się zająć. Są ważne sprawy, ale one dobrze idą. One dojdą do szczęśliwego końca poświęć swój czas i energię trzeciej grupie spraw. Czyli takie sprawy, gdzie tylko Twoja obecność, Twoje osobiste zaangażowanie sprawi, że one dojdą do szczęśliwego zakończenia, do sukcesu. Wobec tego, jak masz tego wszystkiego za dużo, jak jest szeroka paleta spraw, to skup swoją energię tylko i wyłącznie na sprawach, gdzie Twoja osobista obecność jest konieczna, żeby sprawy zakończyły się sukcesem.